dat je kijkt naar het Yes Journaal voor de klascourier, Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Een bosvruchten taart voor niks. Normaal kost de lekkernij 4 euro, maar door een fout stond hij op de hema site voor 0 euro. Duizenden mensen wilden die wel hebben. Volgens een medewerkster van de HEMA heeft iemand zelfs miljoenen taarten in één keer besteld. Zoveel taarten kan de HEMA niet eens bakken. Om het probleem op te lossen krijgt iedereen die een taart heeft besteld een mail waardoor ze gratis één taart kunnen afhalen. Sommige mensen denken dat er een reclame stunt is van de HEMA, omdat de winkel 85 jaar bestaat. Maar volgens medewerkers was het zeker niet de bedoeling om te tracteren. De fout op de website is inmiddels ook hersteld. Klaas-Jan Huntelaar heeft donderdagavond zijn neus gebroken tijdens een wedstrijd in de Europa League, een belangrijk voetbaltoernooi, botste hij hard tegen een bloedgenoot aan. Ik heb enorm veel pijn, zei een Nederlands voetballer. In het ziekenhuis werd hij gelijk geopereerd aan zijn neus. Huntelaar voetbal bij de Duitse club Schalke 04 en scoort de laatste tijd heel veel goals. Volgende week zou hij ook voor het Nederlandse elftal twee wedstrijden spelen. Hij krijgt nu een masker die zijn gebroken neus beschermt. Daarmee zou hij gewoon kunnen voetballen. Bondscoach Bert van Marwijk hoopt dan ook dat hij gewoon weer mee kan spelen met Oranje. Koningin Beatrix heeft morgen een nieuwe te pakken. Nooit was een koning of koningin ouder. De koningin is vandaag precies 73 jaar en dagen, 277 dagen oud. En dat is net zo oud als haar grootvader, koning Willem III, was toen hij stierf. Een groep van zes astronauten heeft meer dan 500 dagen net gedaan of ze een ruimtereis naar de planeet Mars maakten. In een speciale ruimtecapsule werden ruimtereizigers opgesloten. Ze konden wetenschappers zien hoe het gaat als je heel lang met elkaar zit opgesloten. Zo willen ze onderzoeken of hoe je gezond en fit blijft en dat je bijvoorbeeld ook geen ruzie met elkaar krijgt. Vandaag kwamen de zes astronauten weer naar buiten. De wetenschappers zijn heel blij met het onderzoek. De ruimtereizigers zijn gezond en hebben heel goed vol kunnen houden in de ruimtecapsule. Toch moet er nog veel worden onderzocht voordat er echte een ruimteschip naar Mars gaat. De wetenschappers hopen dat er rond 2030 voor het eerst astronauten naar de rode planeet gaan. Dit was het journaal. Was het Yes-journaal voor deze keer. We hopen dat we haar volgende week terugzien. Doei!